ってことで君は重要な7人目なわけはあああ弟子は6人だけど俺含めて7人目って意味ねはあれ釈然としてないのってそこじゃないいえあまあ じゃこれ彼はいつものいたずらっ子みたいな調子で弟子の一人ルシュに重要な使命を与えたこんな軽いノリではあったけどこの使命をきっかけに全てがつながっていくんだ全ての世界は まだ隔たりがなく一つだったいつかおとぎ話の世界と呼ばれる時代この夜明けの街から始まったマスター・オブ・マスターである彼は未来を見る目を持っていたそして先で待つ未来を憂い6人の弟子のうちの5人に 未来を記した予知書を与えた予知書にはもう目を通したはいしかし考察などはまだイラッチは生真面目だね いえそんなことはそれよりあの最後の一節は本当なのでしょうかそうそうあれねやばいよねはいそれでさもし俺が突然消えることになったらイラッチからみんなに心配しないように伝えといてねえ消えるとブラッとふわっとパパッとまあもしもの話だからそう決まったわけじゃないしそんなに気にしないで。 はい世界は光に満ちているいくつもの世界が無限につながり隔たりもないしかし世界を満たす光は一つその大いなる光が各々の世界に光を与えている世界の運命は全て共通だキングダムハーツですねそう世界はキングダムハーツ次第 世界中の人々はその光を永遠と信じて疑っていないでももしキングダムハーツが失われれば世界は闇に覆われるそのために我々がマスターから授かったキーブレードを使い光の守護者としての意志を世界に広げキングダムハーツを闇から守りいやキングダムハーツを守るためじゃないよ予知書の最後の一節彼の地の大戦によって 光は敗北し消滅する世界は永遠の闇に覆われることとなるそれこそ我々キーブレード使いが回避させるのではないのですかいや無理だろえ未来を変えるとかおごりじゃないそれなら我々はどうすれば問題は闇に覆われた先予知書の後の世界それまでの世界は考える必要はないのよでも それではこの今の世界を生きる人々をいやその待ち受ける未来につながる全ての人を見捨ててしまうことになるのでは逆にたった死人じゃ世界中の人々なんて救えないだろうならば医師だけでなく同志をキーブレード使いを増やしてうーんやれるかなはいじゃあそれでよろぴく コーンのマスク堅実なイラには自分の代わりに弟子たちをまとめる使命を与え同様にヘビのマスク高潔なインビーには4人を公正に監視する使命を与えたクマのマスク勇猛なアセットにはリーダーとなるイラのサポート役としての使命を与えた 狐のマスク慎重なアバには後の世界にキーブレード使いを残す使命を与えたヒョウのマスク冷徹なグーラには予知書に書かれた謎の解明の使命を与えたそして最初に使命を伝えられたルシュが6人の弟子全員に 使命が伝えられるのを待っていたかのように姿を消したそれから間もなく彼も本当に 君たちの知る君たち自身の物語が始まった予知書の写しを授かり使命を受けた5人の弟子たちは彼の教えに基づき各々にユニオンを組織したキーブレード使いとなる君たちのような同志を集め闇の魔物 レスを倒すことで光を集め始めたんだこの中に裏切り者がいる。 その確信何か根拠があるのこれがこそこそと嗅ぎ回っていた黒いチリシあまさかナイトメア からなんやかんやで忙しくなると思うからこのスピリットのチリシーが大活躍してくれる予定スピリットまあ犬とか猫みたいな感じスピリットっていう生き物ねもし今後同士が増えてもチリシーもその分増えてくからみんなの使い魔として仲良くしてあげてはいああでも一つ注意ねもし誰か 悪意いや心を闇に染めてしまうとそのものに付き従うスピリットは黒く染まりナイトメアになってしまうそれはつまりナイトメアが現れたら誰かが闇に落ちた証そうだなその時は早めに誰の使い魔か突き止めないとナイトメアはさらに他者にも悪夢を植え付け自らの仲間を増やそうとしていくから気をつけて。 では万が一ナイトメアを発見した場合早急に始末せねばなダメそんなのかわいそうアセットが一番危険だろ顔的にどういう意味だそういう意味顔的にうーん失敬なそうだよアセット君はどう見てもいいもの顔だよ完全に笑ってるじゃないですか 俺じゃないこの中の誰かの使い魔ならここで全員のチルシーを呼び出せばわかるだろう我らはおのおのユニオンの多くの同志を従えているわ言うなればその数のチリシーを従えているも当然まだナイトメアになっていないチリシーを呼び出すのも容易なことよだったら逆にこの中の誰かが裏切り者って決まったわけじゃないよね ユニオン内のキーブレード使いの誰かかも突如キーブレード使いたちに与えられた見覚えのない罪を回収する道具彼らが何を入手し何を使おうが我らは関与しないことになっているがあれを広めた使い魔はナイトメアだと思われるどうしてあのバングルが皆に広まった時 罪の回収は悪いことではないってここでそういう結論になったよね回収だけならばなしかし罪を力に変えていれば闇の力を利用しているようなものうまく利用されたなスカイマチリシーの見た目は皆同じキーブレードスカイの数だけ存在するユニオンの区別もつかないあのバングル もうみんなつけちゃってるよねそれでどうする犯人探しでもするというのか1階のキーブレード使いが用意できる道具ではないやはりこの中の誰かと考えるべきだ待って答えを急ぐのは危険だわあれが闇の力を利用するものだという確証もないしましてやナイトメアの仕業ともこの中の誰かとも決まったわけじゃない イラお前はリーダーとして疑心という闇の種を皆に植え付けただけではないかお前の告発で裏切り者が手を挙げるとでも浅はかだなアセット言葉が過ぎるわよマスターの判断は間違っていたのかもしれないな待ってまだ話は終わってないわどうやらお開きみたいだ また何か分かったら教えてよあんまりこういう話は好きじゃないなそう簡単ではないからしくないわねイラ何を焦っているのロストページ予知書から欠落した一辺があるようだ 我々が持つ予知書にはこの先起こる全ての出来事が記されているはずだが今回の一件予知書のどこにも記されていなかったそれと裏切りの話どうつながるの私の予知書には記されていなかったということだつまり欠落のない完全な予知書を誰かが持っていて それを持っている者が裏切り者だと不審な動きがあってそれを隠すかのようにページが欠落していたそのことを利用してロストページを持っている者が何か企んでいるのではないか闇に落ちた裏切り者がいると考えても不思議ではあるまい私の予知書にも今回の一件は記されていない確かに筋は通っているもしかして 最初からマスターのお考えだったという可能性はあえてそのページの写しを一人にしか与えなかったそれを確かめる術はないもうマスターはいないんだあなたの考えは分かった私も裏切りの兆候を見逃さないように皆の動向により注意しておくわ頼むええマスターに与えられた 私の使命だからあなたも鍵が導く心のままにそういうわけで君はみんなの監視役よろくし ははいうん話した通りイラが俺の代役になるかもだけど遠慮しなくていいから監視は公平にしてね監視って言ってもただ見てりゃいいんじゃなくてどうせみんな揉めちゃうから君は常に冷静に軌道修正して仲良くさせてはいしかしルシとマスターもいなくなり 各々にユニオンを組織すると不安がないといえば嘘になりますいやいや俺がいなくなるかはまだわからないしあれそれでもいなくなった方が良いいえそんな私は <laughs> 冗談冗談すみませんまあ 環境が変わるってのは不安だわなでも動かなければ景色は変わらない変わらない景色をいつまでも眺めていてもただ時間の中に取り残されていくだけだ未来に起きる事実を知りインビお前の心はどうだ <laughs> 鍵が導く心のままにいつも言ってるけど心が命じたことには逆らえないってこった。 イラには失望した奴ならマスターの代わりを務めてくれると期待していたのにそれでお前たちはどう見るイラの話信じられるか唐突それに説得力がないインビが言っていた通りさ提示されたのは状況証拠だけで推論に過ぎないそれを俺たちの中の誰かに結びつけるってのは論理が飛躍してるよ 何か他に事情があるんじゃないかな事情がどうあれ仲間に疑いの目を向けるなど許されるものか仲間ってのはちょっとそれで俺たちをここへ呼んだのは愚痴を聞かせるためだけじゃないんだろう俺のユニオンと同盟を結んでくれそれは禁止されてるでしょやっぱりねそんな話じゃないかと思ってたよ それでどうするのイラを問い詰めてみる堅実なイラのことだそう簡単にはいかないな闇の動きがあることは確かだろう俺もそれは感じているだが俺たちの中に裏切り者がいるとは思えないだからといってイラのように考えてばかりで行動力がないやつでは手遅れになるかもしれない俺たちが今しなければならないのは 皆で結束して闇の脅威に備えることだ、案外正論闇の脅威に備えるのには賛成だけどユニオンの同盟はマスターに禁止されていたことだしマスターはもういないんだいいよただ今のところ俺とアセット2人の間だけだユニオンのメンバーたちにはまだ伝えない クーラー私はマスターの教えを守りたいそうか無理強いするつもりはない本来はそれが正しい選択だうんところでこの話イラとインビーにはイラはこの間のこともあってちょっとなインビーには声をかけたんだが 話があるそうねグーラアーバあなたたちまで一体どういうこと聞いてくれインビー俺はユニオンの統合を考えているグーラとは同盟を結んだインビーお前も賛同マスターの教えに背くというの今は非常事態だ皆で力を合わせて闇の脅威に備えなければならない 私たちはマスターから別々の使命を与えられてそれぞれのユニオンが独立行動するように命じられている力の不均衡は征服欲を呼び闇に通じるというマスターの教えあなたたちも学んだはずよアセットあなたの心に闇の兆しがあるんじゃない俺の心に闇だとだったらお前はどうだ 俺たちのことを監視してイラに報告してるんだろそんなスパイのようなことをして後ろめたくないのかそれは私の使命だから監視はなだがイラへの報告は必要ないはずだそれはお前の方こそイラと結託して何か企んでるんじゃないのかザレ言 だとみんな敵同士になっちゃうマスターアーバああ君はエフメラ君だったよねそうですあ隣いいですかうんどうしたんですか浮かない顔をしてうん ちょっとねあのさ君は前に言ってたよねどうしてユニオン同士は協力しないで競い合ってるんだって本当は私もそう思うんだよねえでも以前はそういう教えだからってうんそれは守らなきゃいけないのそういう教えだから守らなきゃいけない けど本当はそれじゃダメなんだよね君はこの世界の仕組みに疑問を持って自らその謎を調べたいって言ってたよねそういうものだからって言われて何も疑問を持たずにいるのはよくないんだよねあら今日はなんだか弱気ですね八千代様でも悩んだりすることあるんだ じゃあ予知書の秘密教えてくれるんですかそれはダメえー、私が一番話しやすい予知者だからってからかってるおあいえいえそんなまあいいけどでも君みたいにユニオンに縛られない仲間って考え方は間違ってないよ今日俺 他のユニオンの友達ができたんですなんか無口で変なやつなんですけどね明日また会う約束してて友達と約束かじゃあ早く帰って休まないとはいじゃあお先に失礼しますよくわかんないけど元気出してくださいねありがとう もしものことがあったら、君みたいにユニオンに縛られないこの子たちに託そう。風に乗って遠くまで飛んでいって、ダンデライオン、インビーか 何か分かったのかアセットとグーラのユニオンが同盟を結んだわやはりアセットが裏切り者だったかいえ私はそうは思わないどういうことだアセットは闇の脅威に備えるためにユニオンを統合したいそうよその思いは心は闇に落ちたとは思えないだがユニオンの同盟はマスターの教えに背くことだ ええマスターの教えは絶対だからグーラを同盟から抜けるよう説得しようと思うのでは私がいえここは私が話すわあなたが出ていくとアセットが過敏に反応しそうだし分かったお前に任せるそれと私もあなたへの報告を控えようと思うアセットが私たちの結託を疑っているそんな事実はないけど 念のためにねそうだな もういいかな何がいいんだああ同盟のこともう解消してもいいかなってどういうことだ元はといえばアセットが闇の脅威に備えるためにユニオンを統合しようって話に乗ったんだでもここしばらく裏切り者の動きもないみたいだしユニオンの統合も進んでないでしょそれは 潮時かなってインビーにも言われたしあインビーだとやっぱこれ言っちゃいけなかったんだインビーが同盟を解消しろと言ってきたのかまあねでも決めたのは俺の意思だし理由はさっき言った通りまだ裏切り者の正体すらつかめてないんだぞ だからこそだよやっぱり単独の方が身軽でいいしねふらふらとそんな根なし草のようなことを言ってる場合かじゃあそういうことで 陰微余計なことをいや悪い悪い待ったいいえ それでなんだっけえよお忘れですかマスターに呼ばれたのですが嘘嘘覚えてるってやだな全然忘れてないしお前のこと試しただけだしはいデッドアセドンに使命を伝えたいんだけどさイラッチのサポートをすることねえイラのサポートというのはどういう意味ですかイラッチには 俺がいなくなった時のリーダー役を頼んだからさそのサポートってことほいじゃよろしゅう待ってくださいマスターイラがリーダーってどういうことですかえイラチがリーダーじゃ不満アセドンリーダーやりたいのそれは私に任せていただければリーダーとしての使命は全うしますが超やりたそうじゃんいえそんな そういうやる気が前面に出ちゃってるタイプってさ無能な指導者だと「お君はやる気があっていいね」なんつってリーダーに据えちゃった後下が苦労しちゃうのよアセドンみたいなタイプはリーダーのサポート役で一番光るんだよねはあ確かにイラッチはその私たちの中では一番優秀です最もリーダーにふさわしいぞ <laughs> じゃあいいじゃん 私たちの中ではということですマスターの代わりというのはどういうことですかもう私たちを導いてくれないのですか俺消えるかもしれないからさえ俺消えるかもしれない消えるってどういうことですかなんだ聞こえてんのかよ何度も言わせんな恥ずかしい まあさ俺が消えるとかはとりあえず置いといてよまだ決まったわけじゃないからしかしともかくさイラッチを守ってあげてねイラッチ真面目すぎるだろ頭の中だけでいろいろ考えちゃって動きが鈍くなることもあるだろうからさアセドンの自信に満ちた助言で背中を押してあげてよはいなんかちょっときついことも言っちゃったけど アセドンが一番鍵を握ってるからさごめんねええそりゃそうだよあくまでイラッチのリーダーは俺が騎乗で決めただけで実際君らだけになった時イラッチいまいちだよなってなったらアセドンがリーダーやらないとそのためにイラッチとは違うタイプのアセドンをサブにしたんだからそれが本当の意味での使命 鍵が導く心のままにそういうことなアセナマスターが不在になって1年以上俺の本当の使命を果たす時うっ <laughs> 邪魔をする邪魔をしてるわけじゃないマスターの教え通りユニオンの均衡を保ってほしいのあなた一人が暴走してるのよ予知書に記された 光が敗北する結末予知書に従っていてはその運命は避けられない俺たちは予知書のマスターの筋書きから抜け出さなくてはならないマスターまで愚弄するのマスターはもういないマスターの予知を阻止して俺が世界の救世主になるおごるな ちだ意味アセットどうしてこんなことに裏切り者の正体が分かったわ残念だけどまさかそんなアマ考えてる暇ないよ 鍵が導く心のままに。えっ だよね、うん、失礼しますだよねだよねえっとマスターだよねお忙しいようでしたら日を改めましょうかうんああいやいやちょちょっと待ってえっとあったあったここだ これはまあ呼んでみえこれって予知書のページですよねでもそうお前たちの予知書にはなかったページだここに書かれてることってお前の使命はそれに書かれてる裏切り者を探し出しその企みを止めること裏切りの兆候がわかるようにそうか だからマスターは俺たちに別々の使命を与えたのか使命が違えば行動理念も違ってくるその違いを見極めれば裏切り者を見つけられるさすがですお前頭良すぎていえここはさ俺の考えた仕掛けがバーンって明らかになってお前はズガガーンって衝撃を受けるとこだろズガガーンって 俺の考え間違ってましたか合ってるよまあお前のそういうところを当てにしたんだけどな誰が裏切り者であっても大将は冷徹にな最後は自分だけを信じろ 俺の使命を果たす時だ からか俺の使命って何だと思う俺たちの予知書には欠落した一辺ロストページがあるロストページそこには裏切りの余地が記されていたこれが俺の使命 裏切り者をあぶり出すこと怒りを抑えられない刃を向けられたからじゃないお前は最初から裏切り者の存在を知っていて黙っていたのか仲間が騒動に翻弄されるのを陰でせせら笑っていたんだな許さんぞクーラそんなボロボロで何ができる おとなしく消えてくれなめるな小僧 戦いは避けられない 夢はないな私は争いを望んでるわけじゃないマスターに与えられた使命を果たしたいそれだけだマスターは予知書に記された結末を変えるために我々に使命を与えたのではないその先の未来へ光をつなぐために我々があるのだ欠落は埋められない 光は5つしかないのだ俺も光の一つと数えてくれるのかもちろんだ <laughs> お前はこんな局面でもいいやつだなイラまあ俺はお前のそんなところを認めたんだがなだが欠落が一つ出そうだ クーラには気をつけろ奴はロストページというものを利用しているそこには俺たちの予知書にはない余地が記されているそうだグーラの使命は裏切りを止めることと言っていたが本当のところどうだかもう俺たちにはそれを確かめることができない 奴が裏切りの余地を知っていて黙っていたことが許せないそれこそ仲間への裏切りだグーラもマスターからの使命を果たしたかっただけだと思いたいがこの件私が預かろう調べがつくまで他言無用だ分かったロストページを手に入れなければ どうしてイラに話したの私たちが隠れていた場所はインビーにしか教えてなかったのにそんな不用意な行動が疑心の火種になるってことがどうしてわからないの確かにあなたは用意周到ね自分の従えるユニオンとは別に全ユニオンから優秀なキーブレード使いたちを集めて誰の目にも届かない場所で訓練し組織してるそれが私の使命だからよ そうだったのねごめんなさい言い過ぎたわううん私の方こそごめんなさいイラが何かしたのううん何もただグーラを引き渡せってでもイラの目 怖かったグーラに何かされるんじゃないかってだからグーラのことは教えなかったそしたら何もせず帰っていったのそうそれでグーラの容体はもういいのもうここにはいない ここにグーラがいるなえグーラを引き渡せ引き渡せってグーラをどうする気お前は知らなくていい <laughs> ダメなんだとグーラは連れて行かせないそういうことか分かった出直そう 何かあったのかイラが来たグーラを引き渡せってやっぱりそういうことになってきたかどういうことみんなロストページのことを知りたがってるんだロストページああマスターが俺にだけ託した予知書から欠落した一辺のことそこには 裏切りがあることが記されていた唯一の手がかりは異端の印を持つ者という記述ただそれだけでは何を意味しているのかわからない俺の使命は裏切り者をあぶり出すこと俺はアセットに目星をつけて仕掛けたんだけどこのざまだ 私はそんなの知りたくないマスターの教えも持って使命を果たすことで精一杯いつだってアバは正しいなロストページに記されていたのはつかみどころのない不確かな情報そんなものに振り回されること自体がおかしいんだよだから確かめようと思うどうやってマスターに聞くんだ マスターはもういないのよキングダムハーツを出現させるえそうすればマスターが帰ってくるはずだキングダムハーツの出現は禁忌よだからこそなんだ禁忌を犯せばマスターは帰還せざるを得ないこのままだと本当に予知書通りの結末になってしまうでもキングダムハーツを出現させるには光がルクスが全然足りない いつも正しいアバならわかるはずだ俺に協力してくれたとえマスターの帰還が目的だったとしてもキングダムハーツの出現でどんな影響があるのかわからないだからマスターは禁忌としていた協力はできません ルクスを集めようとしてるそうだからアセットもイラもルクス集めに走っているのね均衡を保とうとしているのはでもこれまでのように示し合わされた均衡じゃない皆が自身の思惑のままルクスを回収しているキーブレード使いたちの無秩序な争いこの先にあるのは キーブレード戦争そしてその結末は予知書通り光の消滅インビーはこれからどうするの私もルクスを集めるわもうそうするしか均衡を保つ術はないアバあなたもそうしなさい少しでも結末を先に伸ばすために 義書に記された結末は避けられない未来世界は闇に覆われて消えてしまうだろう私たちにできることはないのですかお前に与える使命があるいは消滅の運命を回避する希望になるかもしれないな。 私は何をすればいいのですか争いに巻き込まれないよう各ユニオンの隔たりを越え優秀なキーブレード使いを選び自らのユニオンとは別に組織してくれそしてタンポポの綿毛のように外の世界へと旅立たせるんだ光の守護者を途絶えさせてはな 私に務まるでしょうかアバお前にしかできないことだよわかりました今日もまたこれまでの任務になぞらえた訓練になりますすでに体験したことの追体験になりますがそれはまるで夢の中の世界こことは別の空間での あなたたちは希望ですいずれ争いが始まる同じ光を守護したいと願う者同士がただユニオンの隔たりというだけで競い合った友人と敵同士になってしまう私もどこまで正しい導きを続けられるか分かりません自らの闇に飲まれ争いの中心で キーブレードを振るうかもしれませんでもこの戦いに勝者はいない全てが消滅するだけですだけどあなたたちは希望の種として残ってほしいもしこの先その争いが起きた時あなたたちだけは争いに参加せず外の世界に旅立ってください日々 こうして別の訓練を繰り返すのはそのためですあなたたちにキーブレード使いの未来を光の世界を託します鍵が導く心のままに 見つめる目そういう名前じゃないよあ違うんですねうん名前はないなノーネームまあそれはどうでもいいんだけど君に与えたそのキーブレードは俺の片目を用いて作ったのよ今キモって思わなかったいえそんなまあいいよともかくそのキーブレードが 君の弟子から弟子へと受け継がれはるか先の未来まで見つめ続ける我が目となるわけよ予知書正解俺が未来を書き綴った予知書はすでに存在するつまりちゃんと君は先の時代まで弟子を育てそのキーブレードを継承し使命を果たしたってことさはい拍手何何 なんでそんなキョトン顔なのよ君すごいことしたんだよなんというか実感がだよねまだ何もしてないもんねまあそういうわけで君は他の5人とは違って先の時代に進んでもらわなきゃいけないだから予知書の写しも渡せないのよ君が未来のこと知ってたらパラドックス的なまずいことになりかねないから 俺だけが先の時代へ他の5人はまあまあそこは気にしなくていいからともかく君はそのキーブレードとこの箱を持って身を隠してあとは5人にこれから起きることをちゃんと自分の目で確認すればそれが合図だから君は旅立って使命を果たしてくださいこの箱やっぱり気になっちゃう でもな中身はなこれ絶対開けちゃいけないやつなんだよなお景気になりますよじゃあ特別に君にだけ教えるからこの先絶対開けちゃダメだし中身を多言するのも NG ねわかりました なぜそんなサプライズ鍵が